everyone I am SM M सनवास welcome to your favourite channel study and technology material तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं why do we fall ill chapter thirteen का नोट्स जो कि मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ biology chapter thirteen class ninth और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें हर वो पॉइंट जो कि एन बुक e में होगा वो सारे चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है और आपको जानना भी है वो एग्ज़ाम में आता भी है तो इसलिए हम लोगों ने एक नोट्स निकाला है जिसमें मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सबसे तो पहले इसमें आता है हेल्थ हेल्थ का मैंने डिफाइन लिख दिया है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पे गिवन है way ways to get healthy ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे और गिवन भी है और सेकेंड थिंग है डिजीज़ क्या होता है डिजीज़ ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिजीज़ का डिफाइन भी आपको गिवन है और डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टर्ब इज़ अनकम्फर्टेबल इसका मतलब होता है और इसके बारे में भी गिवन लिखा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ difference difference between healthy and disease free तो आप यहाँ पर से देख सकते हो हेल्दी और डिजीज़ फ्री का डिफरेंस दिया हुआ है टोटल थ्री थ्री पॉइंट्स में और ये एग्ज़ाम में आता भी है तो आप लोग इसे रीड करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है symptoms of disease and sign of disease इन दोनों के बारे में भी लिखा हुआ है और इस चैप्टर का सबसे main point types of disease first acute disease and chronic disease acute and chronic disease के बारे में भी डिटेल से मैंने लिखा है आप यहाँ से समझें acute disease and chronic disease अक्सर एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है तो मैंने इसलिए point by point four points में आंसर दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है तो ये चारों पॉइंट है आप लोग इसे रीड करें काउजेज ऑफ डिजीज़ क्या है काउजेज ऑफ डिजीज़ फर्स्ट आता है इसमें इमीडिएट काउजेज सेकेंड आता है कॉन्ट्रीब्यूटिव काउजेज और इन दोनों के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है आप लोग इसे रीड करें poverty third level of causes of disease ये हो गया हमारा थर्ड लेवल और आपके एनसीईआरटी e में ये दिया है और ये टॉपिक भी है infectious and non infectious causes दोनों का डिफाइन आपको गिवन है इन्फेक्शियस डिजीज में आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ना है और मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम भी लिखे हैं आप लोग यहाँ से देखें फुल फॉर्म है हमारा ये तीन का फुल फॉर्म है तो आप लोग इसे यहाँ से देखें आगे बढ़ते हैं हम लोग common example of disease cause by तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर फोर मैंने लिखा है फाइव है हालांकि एक नेक्स्ट पेज में है वायरस बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोन्स इन सभी से क्या क्या बीमारियां होती है ये सब आपको लिखा हुआ है एक आता है हमारा स्पीसीज ऑफ बॉम्ब्स इस इसमें भी लिखा हुआ है ये गिवन है एंटीबायोटिक्स क्या होता है एंटीबायोटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंटीबायोटिक्स क्या होता है ये दोनों का आपको डिफाइन जो ये दोनों लिखा है ये एक्सप्लेन से लिखा है और ये आप जनरल वे में कर सकते हैं ठीक है तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है आप दोनों रीड करें means of spread means of spread हालांकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसको तो आप लोग इसे रिकैप करें इसमें मैंने टोटल सिक्स पॉइंट लिखे हैं फर्स्ट है एयरबोन डिजीज़ और एयरबोन डिजीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया है अच्छी तरह से सेकेंड है वाटरबोन डिजीज़ इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है थर्ड है साइट्स इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है फोर्थ है हमारा वैक्टर फिफ्थ है साइंड्रम और सिक्स हमारा आ जाता है एट्स एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफेंसी साइंड्रोम ठीक है तो ये सब गिवन है आगे देखते हैं organ specific and tissue specific manifestation इसमें मैंने पांच पॉइंट लिखे हैं पांचों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ऐसा लिखा है कि आपको समझ में आ जाए वो पांचों पॉइंट आप रीड करें और आता है हमारा नेक्स्ट है sign and symptoms inflammation what is inflammation ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे रीड करें inflammation common effects of disease ये आ जाता है पांच पॉइंट में तो आप लोग इसे रीड करें principle of treatment common effects of disease में मैंने हालांकि फोर पॉइंट्स लिखा है तो आप लोग फोर पॉइंट्स रीड करें principle of treatment principle of treatment में फर्स्ट चीज़ है हमारा to reduce the effects of the disease and second है to kill the causes of disease अब आगे देखते हैं principle of prevention disadvantage of treating infectious disease और नेक्स्ट है हमारा method to prevent disease first general way to preventing infectious disease specific way to preventing infectious disease इसमें भी मैंने टोटल दो पॉइंट लिखे हैं आप इसे रीड करें और हमारा नेक्स्ट थिंग आता है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्ज़ाम में इसे पूछ लिया जाता है और सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट तो इधर है इम्यूनाइजेशन इसका भी डिफाइन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है तो आप लोग इन दोनों को अच्छे से पढ़ें और वैक्सीनेशन को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं इसका डिफाइन किस तरह से दिया जाता है ये सब आपको इसमें लिखा है और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वैक्सीन किने मतलब किसने डिस्कवर्ड किया था ठीक है तो ये the disease against which vaccine are availables ये मैंने टोटल फोर पॉइंट्स में लिखा है आप लोग इसी के इसको देखें इसके साथ हमारा जो नोट्स है वो कंप्लीट होता है अगर आपको नोट्स जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं पर लगता है कि इस नोट्स में थोड़ा सा छूटा हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिए अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी कई सारे चैप्टर्स के नोट्स तैयार हो चुके हैं मैं आपको जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं आज हमारा first video why do we fall ill notes पर निकला है आप लोग इसे ज़रूर से शेयर कीजिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में so the next thing is PDF जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अवेलेबल है वहाँ पर तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you and thank you very much